纸上藏多少向往？畅想在那星辰中奔跑。漫步在风旁，轻抚月光，播种下新的希望。泥土芬芳，高山和海洋，云雨雾。 经美好的想象，时光太匆忙，不停流淌，现在就踏向远方，追逐那未来。是。 歌唱，我不畏风霜，一路会有陪伴的星光。逆风更飞翔，翅膀变强，相信相信的力量。 时光就在希望的前方，握紧方向，扬帆起航。 痴狂就在希望的前方，握紧方向，扬帆起航，拥抱初生的朝。